βοηθάει, θα βοηθήσει τους νέους να έχουν συνεχή αναζήτηση, ε, να ισορροπούν λίγο τις, ε, τις ευκαιρίες, τα εμπόδια, ε, τις δυσκολίες